me voy igual estoy en problema uh, ah, Merry Christ Lo que da frío y es lo que me quema uh, ah, Merry Christ Pero gerente de toda la faena uh -huh. Merry Crisis, crisis, Merry Crisis, crisis Quedo me voy igual estoy en problema uh, ah, Merry Christ Lo que da frío y es lo que me quema uh, Merry Christ Pero gerente de toda la faena despertando con resaca y nada de dinero La gaña rebalsa como salsa del cerebro Tranca panca me lo tomo como en serio Toco poco por los locos que me muevo No me enfoco solo pero ey. Pico para que no para para el trabajo Ese que se compara pero quiero estar. Todo el hielo derretido por el fruto de bajo Lo cuesta con todo el ritmo que la plasmo trajo Mucho corta con el filo porque se distrajo de lo que Ojalá siempre pueda soñar usted Glóbulos rojos se vuelven pero ver vez Estamos royers, estamos blessed Chacale, vienen con truche Su gente se puede subir en nivel Caer redondito en este sistema Si yo lo quiero si el alma no quema Tanta meretricia que extremo me lleva Soy nuevo chipado, soy viejo con leva Demonio que por mi alma se pelean El más fuerte de yo creo que pudiera Llevar estos rieles, calmar la marea Se tanta batuta caca en la tarea me voy y estoy en problema lo que da frío y es lo que me quema. Ah, cordero gerente de toda la faena. Merry crisis, crisis, Merry crisis, crisis. Me quedo, me voy igual estoy en problema. Ah, Merry crisis. Lo que da frío y es lo que me quema. Ah, Merry crisis. Cordero gerente de toda la faena. Merry crisis, crisis, Merry crisis, crisis. Quieras o no negro estás en problema, solo comentarios que por cuca me llegan Yo traga en fila de espera, mismo objetivo, mismo delirio Misma remeria, misma mi suerte, misma mi muerte Mismo oponente, misma visera Le rezo a la luna como ella ninguna Que llueva en lagunas de esperanza pura Sé que poco dura, por eso es mi ira Por eso de tía mi cuerpo transpira Vacía ballena nadando se llena Lagarto sin diente esperando en la arena Quisiera ver cuando sus caras se enteran Que soy el cordero gerente de toda la faena Me quedo, me voy y estoy crisis, crisis.